ассалаумағалейкум қадірменді көрермен адам баласын жоқтан бар етіп ақыл сана берген алла тағалаға сансыз мақтаулар мен шүкіршіліктер болсын айлардың сұлтаны рамазан күндердің абзалы жұма болса түндердің асылы қадір түні бүгінгі әңгімемізде осы қадір түні жөнінде болмақ студиямызда қонақта дінтанушы имам теолог нұрлан байжігітұлы нұреке арнамызға қош келдіңіз ассалаумағалейкум рахматулла баракату ә, алғашқы сұрағымыз мынау қадір сөзінің тілдік және шариғи мағынасына тоқталып кетсеңіз أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد қадір сөзінің екі бағытта ә, мағынасы бар екі шарх екі бағытта шағалымдар тәпсірлейді біріншісі қадір құдірет жағы қадір құдірет күш екіншісі тағдыр тағдыр яғни осы екі бағытта да бұл екеуіне де тән сөз болып табылады яғни шын мәнінде қадір түні қадірлі күшті қуатты түн бұл түн бүкіл түндерден артық сөзіміздің бірінші бісміллә беташар арқауы болған заманалардың уақытысы қадірлісі уақыттардың қадірлісі түндердің қадірлісі мекендерінің құттысы мұқаддасы әр жерінің қасиеті болса түндердің барлық адамзат өміріндегі түннің қасиеттісінің ішіндегі ең қасиеттісі де осы қадір түн болады ол бір бағана болса екіншісі тағдыр адамның тағдыры жазылады бір жылдық өмір тағдыры осы күні бекітіледі аллах тағала бәрін жазып қойған әлбетте бар бірақ соған пенденің ары қарай өзінің алып кетуі өзінің әрекетіне қарай бұл жақсылыққа қарай бет бұрылады оған ары қарай өзінің жазылуына себепші болады яғни тағдыр түні енді сол тағдыр неге тағдыр түні мысалы қадір түні тағдыр түні деп жатады енді сол осы тағдыр түні деген сөздің ұғымның мағынасын кішкене ашып берсеңіз мұсылман адам иманның жеті парызына сенеді біз иманның жеті парызына соның біреуі тағдыр жақсылық жамандық бір алладан болады пенде адам өзінің өмірін біз айтамыз ғой тағдырды біз өзіміз жасаймыз ба жоқ құдайдың қолында ма дейміз әлбетте алла тағала тағдырды жазушы бірақ оны орындайтын бізбіз яғни алла не жазды сол болады деген сөз бұл жерде осы мағынаға да келеді және алла мысалы бір адам бір күнә істесе сауап істесе алла тағалаға бұл айтуы мүмкін ғой мен қалай тағдырымды сен өзің осылай қылып жазсаң мен қалайша мына жолмен жүремін өзің былай деп жазсаң деп айтпас үшін алла тағала бұл адамға еркіндік берген азаттық берген бірақ аллах тағала әуелден білет оның қандай қорытындымен аяқталатынын сондықтан тағдырының жазылуы осы себеп деп алады бәрекелді енді мысалы <clears throat> алла тағала э, құранда қадір түні мың айдан да қайырлы дейді мысалы осы мың айдан да қайырлы деген сөздің астарында қандай мағына жатыр жалпы осы қадір сүресінің э, бір кеңірек таратып айтып берсеңіз мысалы қадір түні түсуі бірнеше оқиғаменен баят өзі аспабы нүзіл дейді әр сүренің аяттардың түсу себебі болған әрқайсысында бір оқиға болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи осы жерде екі оқиға айтылады біреуінде бір адамдар мың адамға бір кісі бір патшаның мың баласы болып мың баласының кезек кезек кезек соғысқа жөнелтіп отырып жіберіп отырып жіберіп отырып сонда соған бәрі таңқалған о менің мың балам болса құдай жолына сондай бір жихадқа кәдімгі бір неге қойсам ел қорғап жер қорғанға дегенде сондай қызығушылық болғанда алла тағала осы қадір сөзін түсірді дейді ондай нәрсе жасамай ақ сендерге осы бір түнде сол сауапты алу мүмкіншілігі бар ләйлатул қадри хайрум мин әлфи шәһр қадір түні мың айдан қайыр мың айымыз 83 жыл асып 84 жылдың ортасы енді 80 асу да оңай дүние емес қой былай қарағанда алла бұл пендеге мүмкіншілік бұл пендеге талпынуға бір құштарлық жігерлік сол үшін де болар қадірдің нақты кім екенін біз білмейміз қашан екен. былай жобалап айтылады мынандай белгісі бар мынандай соған қазір келерміз өзімізде бірақ сөйтсе де осыны пендені талпындыру ыштихаттандыру оразаның соңғы күні пайғамбарымыз әйелінен айтты ғой бұл күндер ұйықтайтын түндер емес деді демек сен ынтазаң ынтаңды көтер ыштихатыңды арттыр ғибадатыңды көбейт ә, мінәжатыңды арттыр деген мағына келтірді сол арқылы пенде алла тағала жақындаудың үстіне жақындайды мысалы ә, бір қазына қазып жатса адам сәл ар жағында кішкене қалса енді жетуге ыштихатты қалай боламыз тезірек жетсем екен соған баратын жерге барсам екен жол мұраты жету деп сәл кішкене қалған кез бізге ауыр болады сол жерде ыштихатты күшейтіп барып басамыз сол сияқты алла тағала бұл қадірдің осындай мәселеге жасаған мысалы қалтаңызда әмиянды ақша болады әм енді ақшаның енді э, нұсқасы мысалы құндылығы төмен 500 теңге мың теңгеліктер болса бер жағында тұрады ең жоғарғы еліміздің 20 мың теңгелігі арғы жағында замоктың ішінде болады апалар болса оны тіпті ана бүйтіп байлап буындап будырып ақ дәке көріп ары қарай тығып қояды дұрыс қой неге ең қымбатты нәрсе қадірлі арырақ жасырылып тұрады неғұрлым мысалы қазақ қызының етек жеңі ұзын болса оның қадірі қалай көтеріледі құды сол сияқты алла бұны жасырған пенде талпынсын кішкене мұрнын созсын мінәжат жасасын біраз терлесін оразаның бәрі бір түн екен ғой деп бір беткейден өтіп шықпасын деп алланың бұның түбінде көп бір жақсылық бар алла ризықты беру үшін пенде құлшылығының ішінде құлшылық қосу керек бір адам бір қызық оқиға айтылады бір адам хасан басриге келіп сұрапты құдай беру үшін құдай тағдырыма жазса бере бере ме депті бере береді не істесем де бере бере ма не істесем де бере береді ей отырсам бұйырған кетпейді қуған жетпей ме депті тап солай деген екен ал онда жақсы деп мешіттің ішіне кіріп жатып алыпты таң намаз бесін намаз кешкі намаз құптан құптанның уақытында тамақ жоқ қарны ашады шыдағаны сол біреу келіпті имамға емеке мен үйімнен тамақ пісіріп әкем анам беріп жіберіп еді сіз жеңіз десе имам айтты мен қазір ғана бір жерден тамақ жеп келдім мешіттің ішін көрші біреу барса бер соған депті әлгі адам бүйтіп кіріп қараңғылау ғой енді бүйтіп қараса ешкім жоқ екен шығып барып емеке мешітте ешкім жоқ екен депті сөйтсе ана ілгі жатқан кісі естіп деп жөтеліпті ғой сөйтсе әне адам бар екен деп содан кейін әкеліп тамақты беріпті тамақты жеп отырып өзі ойланады дейді ғой ей алла сенің ризығыңды жеу үшін ең болмаса жөтелу керек екен ғой депті ғой яғни пенде құлшылықты жасап сол күнделікті күн сияқты өтпеу керек қадірт оразаның әуалиху рахма алдыңғы он күн рахмет уа э, мағфира одан кейінгі кешірім уа ахиру рақабату айтқу адамның басы тозақтан құтылатын күндер демек бұл түнде қадір түні бар енді бұның қадірін қараңыз дәрежесін пайғамбарымыз бұны сондай көтереді мән қома кімде кім осы қадір түндері тұрып ғибадат қылса аллаға сенсе иманан уахтисабан сауабын құдайдан үміт етсе өткен күнәларың бәрі кешіріледі деді енді хадис жалғанады мән хуримаха кім өткізіп алса қадір түнін ұйқымен өткізіп алса байқамай қалса білмей қалса фақад хуримал хайра күллә бүкіл жақсылықтан қалып қойды дейді сондықтан бұл түндер ғибадаттың түні бұл түн нағыз пенденің күшті жинап белді буып ең соңғы мөрді басатын күндер қадір түнінің рамазанның соңғы он түніне жасырылуының мен сыры неде мысалы бір соғыста бір ғазауатта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір адамды көрсетіп тұрып мынау тозаққа түседі деді сахабалар таң қалды я расулалла қалай алдыңғы шепте кірген кезде кәдімгі бәрін жапырып келе жатыр дін үшін жан беріп тұр не болар екен деп ақсақтың ақырын күтіп арағын көрейікші пайғамбар бекер сөйлемейді ғой деді артын аңдып жатқанда әлгі кісінің қолы кесілді дейді жабылды дейді сонда бұл адам ақыры осыдан өлем ғой деді да пышақты шығарды өзін бауыздап жіберді дейді сонда пайғамбар соғыс біткеннен кейін бұлар пайғамбарға келіп интихар нәпса өз өзін өлтірді әлгі адам деді сонда пайғамбарымыз мына тарихи сөзін айтты хадисте унзуру ауахира бил хаватим алла өмірдің соңына қарайды әр істің соңына қарайды басына қаралмайды бастағанда оразаны бәріміз күшті бастаймыз соңына барғанда бүйтіп әлсіреп күші кетіп сондықтан да спортта да барлық жерде де мәреге қаралады мәре кіммен жетеді сондықтан оразаның соңғы күні ең соңғы жағы ең кәдімгі тәтті жағы тамақтың да қаспағы тәтті емес пе сол сияқты оның ең қаспағы осы сондықтан оны алла әдейілеп он жасырған бірақ ғалымдар айтады ол алдында да болып қалуы мүмкін дейді бұдан шықты сөз адам тек қана бұл мен өзім ойлаймын алланың бұл даналығы оразаны жасырған түн жасырмаса білмеймін енді әсіресе біздің халқымыз енді не қылам жанымды қинап сол жыл он екі ай тура сол күні жасайтын жасап 83 жылдық планды орындап 80 жыл үш жыл жасаймын ба жасамаймын ба бұл өмірде бірақ әйтеуір бір түнде сауабын алып жатсам планды сол күні орындап тастайтын біз енді сол үшін алла бұл бұл ә, даналығы хикметі жасыру сол үшін талпыну керек бірақ оразаның түсінген адамға әрбір күні әрбір түні қасиетті әр түні қасиетті пайғамбарымыз рамазан айы келгенде түрлері өзгеретін еді жүздері өзгеретін еді аллаға жақындайтын уақыт екені көрініп тұратын еді дейді басқа кезде пайғамбарымыз ерекше дара адам еді рамазан айында мүлде басқа болар еді дейді танымай да қалатын еді үйіне де кірмейтін уақыттар болған әсіресе соңғы он күндік ихтикафқа кіргені неліктен неге алдында жасамады демек бұл ішінде жасырылған бір үлкен даналық бар біз ол даналықты білмейміз бұл бізден жасырылған алланың алдына барып ауыз ашқанның ораза ұстағанның ауыз ашқанның сауап дәрежесін көріп пенде қуанса бір тамақ ішкеннің енді өзіңіз ойлаңызшы қадір түннің дәрежесін көріп қалай қуанбақ пенде алла сол күндерде халқымызды елімізді сол күндерге қуанышты күндеріне жалғасын бәрекелді енді мынау қадір түнінің белгілері қандай және оның басқа түндерден негізгі ерекшелігі енді негізгі ерекшелігі алла құранда бисмиллахи рахмани рахим инна анзалнаху фи лейлатил қадр аллах тағала саған құранды құранды қадір түнінде түсіріп бастады дейді қадір түні түсу деген бұл жерде таласты мәселе біз бәріміз білеміз құран жиырма үш жылда түсті ғой ал осы жерде екі пікір бар бір ғалымдар айтса бірінші құранның аяттары келген түн ол қадір күні еді дейді екіншісі аллах тағала лаухул махфуздан аспан әлеміне түсірді дейді құранда жебірейіл періштенің анау жоғары жаққа көтеріле алмады лаухул махфузға тек қана аспан әлеміне көтеріледі жебірейіл сол осы жерге жақындатып періштенің келіп аяттарды алып кетіп тұрғанына себеп болады құран әу баста алла жаратып қойған дайын енді қараңыз біз білеміз пайғамбарымызға мысалы кәпірлер келіп ә, сенің дінің күшейіп бара жатыр сен өзің атың шығып бара жатыр қой бұлай болмас сен бір жыл біздің дінімізге кір одан кейін біз сенің дінімізге кірейік сөйтіп ортақ мәмілемен өмір сүрейік дегенде осы оқиғаға ә, жебірел періште келіп кафир сүрені әкелді енді демек осы оқиғаның боларын алла әмәнді әзілді білді ғой осындай боларын білді де қадір сүресі дайын болды жебірел періште алланың қалауынсыз қозғалмайды енді сол алланың қалауымен сол аятты алып келіп пайғамбарымызға оқып берген себебі сол болды құдды сол сияқты алла құранды бөлек бөлек әр уақиға сай жібрил періште әкеліп тұрды енді осы түнде құран түсуі де бұл жай нәрсе емес алла оның сырын жасырған екіншісі алла осы аятты уама ма қадір не екенін білесің бе дейді екі үш рет аллах тағала бұны қайталауының себебі неде өйткені қадір түні енді осы аятқа қатты мән беріледі мың айдан қайырлы дейді тәнәззәлул мәләикәту уар-руху фиха биизни раббихи мин кулли әмр. Алланың әмірін орындауда рух Жибрейіл періште өзі түседі. Жибрейіл түсіп бас болып түседі жер бетіне. Бұл жерде қандай ә, тыныштық, қандай күй, қандай аура, қандай береке болып жатыр деген сөз. Енді белгісінің біреу әлем жұрт тыныш болады. Бір ерекше мамыражай талдың басындағы бір жапырақ қимылдамайды өйткені періштелердің соншалық көптігі пайғамбарымыз аяғының үшімен тұрып қалған сәттер айтылады міне сол періштелердің бәрі келіп барлығына жебірейіл періште өзі бас болып адамдардың дұғасына әумин дейді тілектеріне қосылады енді мысалы бір бағанасы тағдыр дедік қой құдай адамның ісін сотқа жеткізбесін адамның ісі сотқа жетсе сот мен сенің өміріңді бәленбай жылға бас бостандығынан айырдым десе сонда сол үкімін алып жатқан жазаланушы отырып отыра бере ма қандай жаза береді екен деп жәнінен жан қалмас сонда адамның тағдыры шешіліп жатқанда адам қандай күйде болады ал енді өзіңіз ойлаңызшы періштелер тағдырыңызды жазып жатқанда адам қандай күйде болу керек қандай күйде болу керек және ол таң уақытысына дейін жалғасады сол енді қадір түнін біз қалай өткізуіміз керек жалпы қадір түнінің мынау көп адамдар айтып жүрген қыдыр атамен қаншалықты байланысы бар түні бойы дастархан жайып сол жаңағы қыдыр атаны күтетін ағайын әлі де жоқ емес қой енді қыдыр ата персонажы бұл тек қана біздің елге сіңген персонаж ә, негізі хидр алейхисалам бар оның тірілігінде талас болған бірақ барша ғалымдардың келісуімен қыдыр алейхисалам дүниеде жоқ қайтыс болған деген айтылады кейбір адамдардың кейбір ә, бір бағыт ұстанушылардың ол тірі екен қыдыр ата келеді содан бүйтіп амандасады бәленбай миллион адаммен амандасқанда қыдыр атаны қайдан білеміз қолы бүйтіп мына саусағы бүйтіп майысып кетеді екен сол кеткенде мына қолтығының ішіне жең кіріп кетеді екен содан қыдыр ата екенін білу керек деген бұл жай қияли әңгімелер тоқыма бірақ бұл нәрсе дұрыс емес енді қадір түнінің жаңағы айтқан тыныштық белгісінен кейін осы қадыр атаға кездесем деген адамдарға қазір мына нәрсе шығарып бергім келіп отыр ешқандай денеңіз тітіркеп қыдыра әке басын сипалайды дейді Басын сипағанда денеңнен бір салқын су жүргендей болады аяғың үші бір рахаттанып салқын жүріп сондай бір ләззат кайыпқа түседі адам сол кейіпте адам ой бір ләззат болады деп сөйтіп қыдыр атаны күтіп жүрген адамдар көпшілік бар қыдыр алейхисалам ешкімге келіп жаңағы айтқандай сәлем беріп одан кейін барып жағдайын сұрап оның ана кредиттерін жабуға семі бата қылынбайды ондай жоқ ондай нәрсе қадір түн ғибадат қылатын түн құлшылық қылатын түн өйткені мың айдан аза мысал қой ойлаңыз екі бас намаз оқысаңыз екі мың, мың айға көбейтіңіз мың рет оқылған екі мың айға көбейтіп жіберіңіз калькулятордың цифры жет, саны жетпей қалсын ондайсы алла сонша нәрсеге көбейтемін деп тұрса намазды ал сол түні дұға қылған адам дұға сала кетті қасыңызда тұрған періштелер не айтты алла өзі біледі екен көреді екен өткені алла көруші басар сәми естуші бірақ сөйтсе де қадір түнінен көтерілген періштелерден өзі сұрайды екен менің құлдарым не істеп жатыр деп ей раббым алла құлшылықта болды олар олар ғибадат жасап жатты орындарынан қозғалмады сен деп саған жалбарынып мынандай мынандай тілек қылды дегенде алла тілектерін қабыл қылдым демей ма кешірім сұрады десе алла кештім демей ме? сондықтан қыдыр атаны күту бұл қателік нәрсе екіншісі кейбір адамдар терезені ашып бір кіші терезелерді есіктерін ашып терезелерін ашып аяз ата күткендей күтіп жүрген бұл үлкен қателік болады қайбір жылы естеріңізде болса жаңылмасам шығыс қазақстанда бізде ә, аспанға ракета ұшып па әйтеуір бір нәрсе бір бұлттар бүйтіп қозғалған соны елдің бәрі түсіріп міне қыдыр атаның ізі жол ізі жаңағы шанасымен келген аяз ата сияқты міне келді кірді деген сияқты пікір қалыптасты адамдар құлшылық қылмай ақ сондай нышана хабар күтумен ақ болады дір ете ме жыр ете ме пір ете ме деп осы нәрсе дұрыс емес осыны қою керек бұл тек қана ғибадаттың уақыты енді ә, осы қадір түні жасалатын іс амалдардың тәртібі қандай болу керек біз ә, қандай дұғалар жасауымыз керек мысалы пайғамбарымыздың жұбайы айша анамыз бізге қадір түні туралы керемет дұғаны үйреткізіп өзі себепші болды пайғамбарымыздан осы аятта мына сүре түскенде қадір сөзі енді ол белгісіз қашан екені осындай жобалап айтылып жатыр тап сол күн бола қайса мен сол түнді ұстап алсам ей алланың елшісі мен не деп дұға қылайын қалай деп жалынайын аллахым раббым менің сен кешірімдісің мейірімдісің кешіргенді жақсы көресің мені кешір يبدو dua etdi аллахумма иннака afun каримун анни деп айт деді сондықтан осыны айту дұға болады бірақ енді тілі келмеген адам қазақша айтса да болады десе де мешіттерде және мынау ғаламторда барлық жерде дұғалар тұр сол дұғаны жиі айтыңыздар алла кешірем деп тұрған күні кешірім сұрап қалыңыздар аллах тағала тек қана жебірейіл періште сол түні түсіп бірнеше адамның тілектеріне қосылмайды мен демеңдер деп айтады екен періштелерге осыдан құрметті көрермендер сақ болыңыздар ең бірінші ата анасының теріс батасын алу ата анасы тірі болып тұрып оның қызметін жасамай оның теріс қарғысына қалған баланың дұғасына періштелер әмин демейді мұсылман қыздың арын намысын төккен оның ішкі дүниесін қозғаған адамның періштелер дұғаларына кірмейді үшіншісі халықтың халықтың қазынасына қол сұққандардың тілектері өтпейтін болады және төртіншісі жетім жесірлерге қиянат жасағандардың дұғасына періштелер әмин демейді осы нәрседен сақ болыңыздар аллах кешірімді рахымды біз пендеміз сол түн көзді тоқтатпай дұға қылып көзімізден жас ағып тіленетін дұғалар ә, айтқан болар едім осы дұғалардың қайсысы болса да қазақша өз тіліңізде дұға қыла беріңіз білген мына бірінші дұғасын арабша оқып барып арабша мәтінімен ары қарай қазақша оқи беріңіздер бірақ кейбіреулер қарғыс тілейтіндер бар ана адам мен әбден қорлық көрдім бастықтан я алла сонысы сен саған неңе табыстадым сотыңа соны бүйтіп жібер баласын қызығын көрмесін мен көрмей кетейін деген сияқты сөздерді жақсы емес одан кейін өзіне өлім тілегендер бар қатты қиналып ауырып жатқан кредиті көп қиыншылықта қалған қапыда қалған адамдар өте көп өмір болғаннан кейін әртүрлі адам болады ғой солар осы өмірден жададым басымда баспанам жоқ үйім жоқ жағдайым жоқ әйелім бала көтермейді немесе қандай да проблемаң болса арманыңа жете алмасаң алла тағалаға назыңды айтып немесе өзіңнің келбетіңе құрылыс құрылысыңа риза болмай құдайға қарсылық айтып осыдан өліп кетейін өле қалайын деген сөздер айту бұл жақсы нәрсе емес ә, сол сияқты біреуге де тілемеңіздер тек қана жақсылық тілеп береке тілеп елге тілеп халыққа тілесе бұның басы да ақыры да керемет жақсы жағдай болады ә, енді мысалы қаншама жаңа намаз оқымайтын ә, ораза ұстамайтын ағайындарымыз бар ә, солар енді сол мен енді бәрібір ораза, ораза ұстамаймын намаз оқымаймын деп ә, бұған бұл маған ешқандай қатысы жоқ деп ойлауға бола ма және ол сөйтіп ойлап шеттеп қалуға бола ма жалпы не істеу керек осы ораза ұстамайтын ұстамайтын қадір түнін жаңағы намаз оқымайтын ораза ұстамайтын ағайындар қадір түнін қалай өткізу керек қазақ айтады мұсылмандық әсте дейді діннен шығу бір пәсте дейді сондықтан біздің халық ә, дінімізден сәл кенжелеп қалдық ә, көшіп жүрдік одан кейін ә, совет империясы келді ол дәуірде біраз сәл ұзақтап қалдық ата дәстүрімізден ата дінімізден соның нәтижесі бүгіндегі адамдарға әсер беріп жатқаны бар енді намаз оқымайтын адам болса да менен сұрайды ғой бір намаз оқысам бола ма деп сен өзі жалпы намаздасың ба десем жоқ енді бастасам бол болады ханафи мазхабында қағазға қарап намаз оқуға болмайды өйткені талим басқа ғибадат басқа дейді бірақ біздің адамдар ол бағдаттың ол араб дүниесіндегі адам емес бұл енді енді оқиын деп осы қабыл бола ма қабыл болмай ма деп жүрген адамға иманын үмітін жалғау үшін әлбетте оқы деп айтамыз ең кем дегенде жұмабайға болып жұма намазға келші дейміз айтпай айтпайлар көп енді болмаса енді жұманы қосамыз сөйтіп әйтеуір бір жақсылық мына құдай тамақ берудің өзі құдайға жақындау сол. ол құдайға жақындау атамыз қазақ оны аруаққа құран оқытып тұрып аруақ тамақ демеген құдай тамақ деген неге өйткені сол құдайға жақындасын деген мағына құдай мына санасында қалсын деген тақырыппен болған енді қадір түнде ораза ұстасаңыз да ұстай алмасаңыз да мешітке барып мінәжат етіп көппен болу бұл жақсы нәрсе өйткені мешіттерде көп уағыз айтылады дұға айтылады сол жерде қасында болу бірақ мешіттің ережесін ұстау керек та көп адамдар әсіресе мына қыз балалар мешітке бәрі барады өзі барғанда да ең жақсы көйлегін киіп барады ең жақсы әдемі киім киіп барады содан кейін бірі шығады бірі кіреді еркектер жағына бірі шығады кейбір мешіттерде енді ортасын бүйтіп жай ғана ә, пердемен бөліп қойған былай шықыр сықыр жүріп сықыр сықыр жүріп елдің мазасына кедергі қылып содан кейін балалармен әйтеуір жүріп ары бері жүрген бұл жақсы емес лажы келсе бармай ақ қойсын әйел кісілер баратын болса онда күйеуімен бауырымен барсын содан кейін таңға күту шарт емес біздікілер кешкі сағат ауыз барғаннан о таңғы ана студент ана мектеп бітіргендер рассветті қарсы аламыз дегенде рассветке дейін жатады демалып ол дұрыс емес ең соңында ұйықтап қалады бәрі ә, өзі қызық болады мешітте сағат онда келеді тәрәп оқимыз сонымен он бір он екіде болады содан кейін аяғын созады кішкене уағыз тыңдайды имамдар енді әйтеуір бір нәрсеге алақсытады енді содан кейін он екі жарым бір болады тағы намаздарға тұрады содан кейін кішкене шай береді шай ішіп алады сок алып келеді оны ішіп алады содан кейін мына қабырғаға сүйеніп жайлап мызғи бастайды содан кейін нағыз періштелер келетін таң уақытысында түгел қатып ұйықтап жатады бұл адам таң оята алмаған адамдар бар таң намазына оятып сол тоғыз онда оянады содан кейін тұр тұр деймін ғой не болды дейді қадыр не болды дейді келіп қыдыр атам сені таппай іздеп іздеп қарасаң ұйықтап жатыр екенсің жата берсін деп кетіп қалды деймін ойбой ойбой деп кетеді адам жалпы мешітке келген адамдар сол мешіттің ережесімен отырып тек қана дұға қылып әсіресе таңғы уақытта ғибадатта болса сол дұрысырақ болар еді жаңағы уақыт жөнінде айтып қалдыңыз ғой қадір түні негізі қай уақытта басталады аллах тағала басталады емес таңды айтып отыр ғой таңға дейін жалғасады дейді демек сол түн екі үштен былай қарай ояу болған жақсырақ шығар өйткені ең тәтті уақытысында ұйықтап қаламыз да біз өзі ерте тұрған еркектің ырысы артық таң сәріде ғой өзі нәсібе береке періштелердің келіп кетуі барлық нәрсе таң сәріде болады сондықтан таңда ояу болу керек таңда ал енді жаңағы ұйықтап қалатын адамдар сәл жақсы емес сол үшін кішкене бір мезгіл ұйықтап алып ә, сағат сол бір екі үшке дейін ұйықтап содан кейін ары қарай ояу болса сәресі ғой ар жағы сәресімен соның алдында ғибадатта болса жақсырақ шығар жаңа жастарымыз жөнінде айтып қалдыңыз енді ә, осы ә, қадір түнінің қадір қасиетін ә, балаларымызға қалай ұғындырамыз мысалы қандай амалдар жасаған дұрыс осылар бойына сіңіру үшін кішкентай кезінен бойында бір осы дінге деген иман әлеміне деген бір махаббатын ояту үшін біз не істеуіміз керек мысалы қадір түнін балаларға сіңірудің ең жақсы жолы ата ана өзі де өзінен бастау керек сол түні дұғаларды балаларыңызға қандай дұға тілейсіз соны айтып қою керек балам сен өзіңе не тілейсің деп кезінде үлкен ғұламаға ғұлама екі қызбен кездесті кішкентай қызбен сөйтіп сұрады дейді қандай тілектерің бар құдайдан сұрап берейін деп ұстаз бұны қазақтар қыдыр деп осы персонажға айналдырады сонда екі қыз айтады біз ештеңе білмейміз біз анамыздан сұрайық деп айтады екі кішкентай қыз анасына кеп қыздың өмірдегі арманы не депті анасы ойланып тұрып қыздың арманы бұл дүниедегі бақыты теңін тауып кету деген екен сондықтан қарындастарымыз үйлі болуды балаларымыз салихалы жар табуды ата анасының өмір жасы ұзақ болуды ә, түртіп түртіп келіп соны жазып түртіп балаларға айтып жаттатқызу керек сонда жақсы болады Әуел әлбетте мұсылман болуды денсаулық болуды ұзақ өмір бірақ соның қасында теңді болу өмірден қазына болу бай болып үйлі жайлы болып машина пәтер болуды емес ол адамның басына былай деп бітеді онсыз да жүрген адамдар бар пәтерден пәтер жәні шығып жатқан жоқ бірақ алла риза болатын халді сұрап жаратқан риза болатын ә, баталарды айтып субханаллахи уа бихамдихи субханаллахил азим пайғамбарымыз айтады ғой екі сөз бар тілге айтуға оңай ә, жаттауы оңай бір жаттасаң ұмытпайсың тілге айтуға оңай сауабы ауыр деген осы дұғалар зікірлерді айт мына мұсылман қорғаны деген кітапты кітапшаны қалтаңызға салып алып кету керек сол күні мешітке баратындар үйде отыратындар айтқан болар едім дәл сол қадір түні ұялы телефондарды сөндіріп қойса селфиді әсіресе мешітте отырмын деп қолын бүйтіп қойып салып қояды қасындағы мешітте толған адам салады болды сол план орындалғандай болады ә, енді селфиді анау рукуге барып сәжде қылғанда бүйтіп қарап алдымызға түсірген жоқпыз одан басқасы бәрі болды сондықтан бұның аса қажеті жоқ деп ойлаймын сол күні құдайға мына адамменен байланысты емес құдайменен байланысты күшейтуге тырысу керек балаларға ата аналар үйде тілесін балалар кішкентай балалар тілеңдер балаларым бірақ зорламаңыздар ұйықтама сен жаңа көзін деп одан кейін мынау дастархан жайып қоятын әдет бар тура жаңал жалдағыдай торт пісіріп салаттар пісіріп оны істеуге болады егер үйге қонақ күтсе иә. жиналып мысалы екі үш үйде жиналып адамдар отырса рухани әңгіме айтып деген иә рухани ұстаздар шақырып мына біздің осы тәлім твның жақсы хабарларын көріп сөйтіп отырса жақсы ғой бәрекелді енді мынау жаңа тағы бір қойып қойып кеткім келіп отыр жалпы мына ә, намаз бен оразаның қадір қасиетін енді енді түсініп жатқан бауырларымыз бар мысалы Ә, әлі де дұрыс дұға жасауды білмейді ә, енді осы бауырларымыз не істеу керек мысалы ата анасына сол күні қандай бір жақсы ізгі амалдар жасау керек енді бәрібір ол ә, ата анасына хабарласу керек па бір жақсы қандай бір ізгі амалдар жасау керек қадір түнінің алдында жаңа айттым ғой ағайындарынан үзілгендерге дұғалар өтуі қиындау болады екен жеті адамды айтылады тағы жеті адамның сол күнгі дұғасына өтуі қабыл болу ауырлау болады соның біреуі ағайын туған туыстан үзілгендер екіншісі көрші қолаңменен дауы бар адамдар үшінші қарызын алып әдейілеп бермей қашып жүргендер төртіншісі отбасының шырқын бұзып балаларына тәлім тәрбие бере алмай яки болмаса басыменен екі жақта болып бір тоқтамы жоқ адамдардың дұғалары өтуі қиын болады өйткені оның жүрегінде тыныштық жоқ дұғаның орны жүрек біздің біздің болса дұғаларымыз тілде кетіп қалған дұғаларымыздың өтпей жатқан себебі де сол дұғаның мекені жүрек зікірдің мекені жүрек сондықтан жүрек таза болса алла тағала жүректеріңді тазалаңдар дейді мені еске алу жүрекке шипа береді дейді өйткені жүрек таза болса дене таза болады дене пайғамбарымыз саллаллаху айтты адамда жұдырықта ет бар деді сол жақсы болса адам жақсы болады деді сол жүректеріңді тазалап біреуден кешірім сұрамағандар кешірім сұрап қалыңыздар қадір түніне дейін ана ол ә, біздегі стандартный шаблон бар кімдер келе жатыр қадір түн келе жатыр артық кетсем кешір осылай осылай деген ең болмаса соны жіберіңіз бірақ өз сөзіңмен мен ренжітіп екен болуым мүмкін сені өмір ғой бірге отырғанда көңіліңе тиюі мүмкін кезінде омар ә, бүйтіп тасты қозғап жатқанда бір жолда жатқан тасты алып тастап жатыр екен жол ашып елге сонда осыдан ұшып шыққан тас усама бин заидтың аяғына барып тиіпті сәл ыршыған түбі содан кейін осамаға барып сен биыл қажылыққа барасың ба деді иә деді саған мынау алтын мына жол кірең болсын деді не үшін өткенде аяғыңа тас тиіп еді мені кешірші депті ғой әшейін бір болар болмас нәрсе сол мойнында кетіп қалмасын деген екен ал енді біз біліп тұрып әдейілеп тұрып аяғын басып тұрып ауыра ма дейміз ғой түнде түнде шошытып оятқанымыз қаншама ағайындарды мына қазіргі жастарға айтайын дегенім осы қадір түндері туралы ойын пранкалар түсіріп бастап жатыр балалар қадір түніндегі қадір түнін мазаққа келекеге айландырған видеолар шығып бастап жатыр қазір осыны қойыңыздар бұл қадір түні құдірет түнімен ойлап бір құдіретіңнен ажырап қалма құдайдың қадіреттісіне ілініп бір қайғыда қалып қалмайық сонда ол да жақсы егер ондай болса алла қияметке алдырып кетпесін бұл нәрсені сондықтан бұл түндері бір біріңізге жақсылық тілеп дұға қылып ә, жаңағы орталарда енді өмір болғаннан ұрыс керіс болады ертең өліп қалсақ жаназамыздың басында молда тұрып кешіріңіздер деп бәрібір сөз айтады ғой сол кешірімді молда сұрағанша өзіміз сұрайық мені кешіріңдер кешегі құнанбай атамыз қажылыққа кетер кезде елімен қоштасып тұрып артық кем болса кешіріңдер мынау менің асым өлсем асым қайтып келсем құдай асым деп айтып кеткен сондықтан да осы ай бір бір ә, қажылықтың айы қазір біздің қажыларымыз неде меккеде ихтикафта отыр солардың дұғасы мен біздің дұға бір жерден тоғысу үшін біз осы жерде бір бірімізге ренішімізді қояйық сен баяғыда бүйткенсің школда бүйткенсің мен саған әлі көрсетемін деген жақсы тонның жағасы бар жеңі жоқ жақсы адамның ашуы бар кегі жоқ дейді сондықтан сол кек атаңның кегі әжеңнің кегін бәрін қою керек жақсылық қылып келешекке қарап құдайдың рахымына қарай беттеуіміз керек енді осы ә, қадір түнінде құлшылығын күшейткен пенденің алатын сауабы қандай мысалы жаңағы қадір түні тағдыр түні деп жатырмыз ә, осы түні бір, бір жылдық тағдырымыз жазылады деп жатырмыз ә, енді мысалы өзіміздің қадірімізді көтеру үшін өзіміздің жаңағы ә, абыройымызды ә, көтерілуін қалаймыз ғой әлбетте енді осы түннің беретін кәдімгі мүмкіндіктері жөнінде тағы бір тоқталып кетсеңіз адамның абыройы мен қадір түннің абыройы бір біріне байланбайды адам абыройсыз болса достар коллективінің ішінде ұжымның ішінде жексұрын болса елден ақша алып бермей қашып жүрген біреу болса неме болса екі сөздің бірі өтірік болса да оған жүз қадіртін де пайда бермейді бір қадіртін мың ай тұрмай тұр өле қадіртін қарса да адам өзін түзетіп барып қадіртін сұрау керек сонда дұрыс болады әйтпесе қадіртінде бәріміз былай тұрамыз бір ғалым айтқан екен біреу айтты мынаны кешіресің ба десе жоқ депті онда түнде бүйтіп мені кешір деп құдайға қайылғаны ұялмайсың ба деп айтады дейді біреуді кешіремей жүріп өзің мені кешір деп құдайға қалай айтасың деген екен сондықтан қадір түнінің сауабы есепсіз ол мың түннен қайырлы деп тұр ғой мың айдан мың айдан қайырлысы ол бергі жағы иә. оның ар жағын бір алла өзі ғана біледі сондықтан бірақ бұл гарантированный алам деген сөз емес нақты печатьтың мөрі басылып менің мына мың жылдық сауабымды бер деген сөз емес қандай ниетпен келдің сен оған дейін қадір түніне дейін қандай адам едің және қадір түнінің соңғы нүктесі қадір түні қойылмайды келесі жылы қадір түнінде қойылатынын ұмытпаңыз келесі осы түнде сұрадық бәріміз аппақ пейілмен ақ киіммен барлығын аппақ қылып жібердік аспан да қарып кетті біздің тілегімізге енді бұл күнәларымыз кешірілді ме деген сұрақ туады жоқ келесі жылы белгілі болады қалай сен өзгеріс тапсаң сол кезде кешірілді деген сөз болады сол қадір түннен кейін өзгеріп шықсаң құлшылық үйреніп шықсаң күнәңді тастап шықсаң өтірігіңді қалдырып өсегіңді қалдырып зұлымдығыңды тастап отбасыңды дұрыс тәрбиелеп содан өзгеріп алысып шықсаң келесі жылы бұның қадір түні өтіп күнәләрі кешірілген адам деп періштелер жаран салады яғни қадір түнінде жасаған дұға тілектеріміздің қабыл болуының осы ережесі шарты иә, өзгеріс табу керек адам өміріне яғни мына рамазан айының өзі теория бір айлық бір айлық теория сол теорияның практикасы тәжірибесі 11 айда көрінеді ол рамазан айында қазір күштіміз бәріміз қандай мейірімдіміз бір а, маған бір, мемле, бір қызметкерлер айтып еді сіз біздің бастығымызды ораза ұстатыпсыз ғой дейді иә дедім көндірдім дедім қандай жақсы болды білесіз бе дейді не болды десем бір ай боқтамайтын болды деді екі сөздің бір боғауыз еді өзін тәрбиелеп жатыр деді міне өзгеріс табыңыздар өміріңізге әсіресе қадір түні саралайтын бір ақ түн ғой күнде емес бір түнде тағдырыңызды жазып өткен жылды не істедім ең негізгі шаруалар омар күндегісін күнде жазады екен біз ең болмаса жылдаған бір негізгін жазып шығайықшы бір сүре жаттадыңыз ба қадір түннен кейін болды ар жағы бір екі күннен кейін ораза бітеді қай сүре жаттадыңыз пайғамбарымыз саллаллаху саламның ең болмаса кітабын оқып шыққан адам бар ма міне оразада соңғы күнде тұрмыз айтыңызшы оқып шықтым адам әркім өзін біледі ғой телефоннан шықпаймыз өмірден шықпаймыз сол тамақ ғұламалар айтады адамның бүгінгі өмірі тура кешегі екеуі бірдей болса адам ұтылды дейді ұтылды дейді тура сол кешегі күн болса ал егер ол өзгеріс таппаса онда ол ұтылды дейді қараңыз біз өзгеріс емес төмен кетіп жатқан күндеріміз бар ғой сол үшін ардақтылар өзгеріс табыңыздар құдай жақсылық берсін алла осы қадір түннің қасиеті бойға жұғу үшін адам сол қадір түннің құдіретін тағдырын кішкене дұрыс арнаға өзі бұру әркімнің өзінің қолында енді қадір түні құран түскен ай деп жатырмыз мысалы ә, осы қадір түнінде оқылған құранның мысалы осы түнде оқылған құранның ә, құранмен ә, өткізудің сауабы қандай көп мешіттерде хатым түсірілді ол көп сол хатымды осы қадір түні бағыштайды мен айтқан болар едім әлбетте енді кейбір мен әріптестерім бұны дұрыс түсінбей ренжіп те қалатын шығар молдаға оқытқанынша өздеріңіз оқыңыздар әр қазақ өз құран оқысын ата бабаңызға өзіңіз оқыңыз білген сүреңізді оқыңыз одан кейін жаттаңыз сол күні емтихан тапсырыңыз молдаға барып молдеке мен мына сүрені жаттадым өткен жылы екі сүре жаттап едім биыл жұмысым ауыр болды да бір сүре жаттадым ал енді осыны сізге өткізіп берейін сіз менің қатемді түзетіп дұрыс арнаға бұрып жіберіңіз деп адам өзіне өзгеріс табу керекті. ережесі солай ал енді құранда мән қараға мин китабиллахи фалаху ажруху кімде кім құран оқыса әрбір әріпіне сауап, сауап беріледі деді ол би ашри амсалиха ол он есе көбейтіледі деді пайғамбарымыз ол әшейінде ал оразада қалай көбейтіледі қадір түні құран оқысаңыз ол ол қалай көбейтіледі бірақ қадір түні құран оқимын деп мешітте барып оқып елден бөлініп менің даусын шығарып мені көрдің ба деген болмау керек елмен бірге боласыз ел уағыз айтса тыңдайсыз құлақ сап наушниктеріңіз шешіп құран кітапты жауып қойып елдің бәрі сыртқа шығып басқа уақытта кітабыңызды ашып оқисыз кедергі қылмай басқа болатын болса үйде оқығаныңыз әлдеқайда жақсы болады бәрекелді енді бізді көріп отырған қазір көрермендерімізге айтатын өзіңіздің бір қысқаша насихатыңыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады өзің жақсы көрген нәрсені біреуге тіле дейді бәріміз өткен жылы қадір түнде миллион миллион сұрағанбыз орындалмады пәтер сұрадық орындалмады енді неге орындалмай жатыр дұғамыз перзент сұрады көтермеді дегендер бар неге болмай жатыр деген сұрақ неге деген біріншісі жеп ішу адал емес екіншісі тәрбие үшіншісі жүректе мәселе ауытқу бар сол жүрек тыныш таппайынша құлып жүректер тыныш таппайынша дұғалар өтпейді және дұғаның қабыл болуының бір негізгі басты шарты баспалдағы бірінші баспалдағы өзің жақсы көргені басқаға тілеу керексің мен болайын мен аман болайын менің семьям аман болсын отбасым қалған не болса сол болсын деген сияқты бұл ә, жақсылық дұға емес құдай қабыл қылмайтын дұғаның біреуі осы сондықтан елде болсын деген халық біздің ата бабамыз халықтың аузында болсын ел аман болсын елдің ішінде біз аман болайық дейді солардың дұғасы өткен сол үшін бірінші көпті тілеңіз елге тілеңіздер халық аман болсын бұқара халқымыз аман болсын халық аман болса сіздер аман боласыздар барлығымыз аман боламыз елде болса ерін кетеді дейсіз ғой алла разы болсын нұреке енді бүгінгі әңгімеміз енді көпшілік үшін халқымыз үшін өте бір пайдалы ғибратты әңгіме болды деп ойлаймыз иншалла алла разы болсын алла сауаптан жазсын әмин алла істеріңізге береке берсін әмин құрметті көрермен осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды бүгін студиямызда қонақта болған дінтанушы имам теолог нұрлан байжігітұлы келесі жұмада жүздескенше ағайын